درود رفقا انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست با یک کلیپ آموزشی و ارزنده دیگه در این درس میخواییم جملاتی رو یاد بگیریم برای قول دادن چطور قول بدیم در انگلیسی چه جملاتی به دردمون میخوره و البته وقتی یه نفر بهمون همون قول میده چه جوابی میتونیم بهش بدیم یا اگر قرار شد که جوابی رو بشنویم چه جوابی رو در انگلیسی خواهیم شنید در این درس جملات بسیار کاربردی و روزمره ای رو در این خصوص با هم کار خواهیم کرد و با هم یاد خواهیم گرفت بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان بپردازیم به جملات بسیار رایج برای قول دادن در انگلیسی اولین جمله که داریم I promise that I will finish the job on time I promise که یعنی من قول میدم promise یعنی قول دادن that که I will finish من تمام خواهم کرد the job اون کاره رو اون کاره رو که به من سپردی on time به موقع خب خیلی این جمله استفاده میشه تو محیط های کاری دیگه نه تو محیط های کاری چجوری جواب بدیم اینجوری باید جواب بدیم اگر کاری رو بهمون سپردن میگیم I promise that I will finish the job on time قول می دهم که کار را به موقع انجام دهم. I promise that I will finish the job on time. حالا ببینیم که یک نیتیو چطور این جمله رو بیان میکنه. با هم گوش بدیم و سعی کنیم تکرار کنیم. I promise that I will finish the job on time. I promise that I will finish the job on time. I promise that I will finish the job on time. I promise you that that's the truth. I promise you من بهت قول میدم that که that اون چیزه اون حرفی که زدم is the truth حقیقت دروغ نیست I promise you من بهت قول میدم that that's the truth من بهت قول میدم که اون چیزی که میگم حقیقته ما هم بارها به شما گفتیم طبق روش تمرین کنید بدون شک آن چیزی که خدمت شما عرض کردیم غیر از حقیقت نبوده و با شما صادق بودیم I promise you that that's the truth I promise you that that's the truth I promise you that that's the truth I promise you that that's the truth. I swear I will never leave you I swear I will never leave you I swear یعنی من قسم میخورم پس یه موقع اگر لازم شد بگید قسم میخورم چجوری میگین؟ اینجوری I swear من قسم میخورم I will never leave you leave که یعنی ترک کردن I will never من هرگز یک کاری رو نخواهم کرد چه کار؟ leave you تو رو ترک نخواهم کرد I swear من قسم میخورم I will never leave you هرگز تو را ترک نخواهم کرد البته از این قسم ها و از این قول ها در ابتدای آشنایی زیاد داده میشه زیاد اعتماد نکنید I swear I will never leave you I swear I will never leave you I swear I will never leave you. I swear I will never leave you. I swear I won't let you down I swear I won't let you down I swear یعنی من قسم میخورم گفتیم I won't تغییر شکلیافته یافته I will not یعنی من یک کاری را نخواهم کرد پس تغییر شکلیافته یافته و مخفف I will not میشه I won't let someone down یا let یه فردی down یعنی یه فردی رو ناامید کردن یک عبارت بسیار کاربردی در انگلیسی واقعیه مثلا you let me down تو منو ناامید میکنی و در اینجا I won't let you down من نمیذارم ناامید بشی من تو رو ناامید نخواهم کرد بدون شک همینطوره ما به شما امیدواریم که شما ما رو ناامید نخواهید کرد طبق روش تمرین خواهید کرد تا خوب یاد بگیرید I swear I won't let you down I swear I won't let you down. I swear I won't let you down. I swear I won't let you down. I assure you that I will return the book tomorrow morning. I assure you assure یعنی اطمینان دادن I assure you من بهت اطمینان میدم من به شما اطمینان میدم یک عبارت دیگه برای قول دادن تو انگلیسی یه دونش یاد گرفتیم I promise یکی دیگه بود I swear من قسم میخورم و این یکی I assure you من بهت اطمینان میدم که چه کاری میکنم that که I will return من باز خواهم گرداند من بر خواهم گرداند چی رو the book اون کتابه رو که داریم در موردش صحبت میکنیم به خاطر همین THE میگیره Tomorrow Morning فردا صبح بهت اطمینان میدم که کتاب را فردا صبح پس بیاورم و یا پس خواهم آورد I assure you that I will return the book tomorrow morning. بچه ها باید تکرار کنید. عزیزان دلم قربون چشماتون برم. فداتون بشم. باید تکرار کنید. باید عضلات زبانی و دهانیتون رو تکون بدید. بعضی از بچه ها بعضی از زبان آموزا میگن ما تو دلمون تکرار میکنیم. تو دل تکرار کنی به درد یادگیری زبان نمیخوره. به درد یکی دیگه میخوره که من نمیگم. به درد خودت میخوره اصلا. باید برای یادگیری موثر و مفید عضلات زبانی و دهانی تو تکون بدی همونطور که میری باشگاه وزنه نمیزنی، میخوای عضلات تو تقویت کنی خوشگل کنی باید برای خوشگل صحبت کردن عضلات زبانی و دهانی تو به کار بگیری پس تکرار کن I assure you that I will return the book tomorrow morning I assure you that I will return the book tomorrow morning I assure you that I will return the book tomorrow morning. I assure you that I will return the book tomorrow morning. I assure you that I will be there on time. I assure you that I will be there on time. I assure you من بهت اطمینان میدم من به شما اطمینان میدم that که I will be there I'll be there مخففش میشه I'll be there من آنجا خواهم بود on time on time یعنی به موقع in time یعنی یکم زودتر on time یعنی دقیقا به موقع I assure you that I will be there on time. من به شما اطمینان میدم که به موقع آنجا خواهم بود. شما چطور؟ شما هم امیدوارم که خوشحال باشید و اونجا باشید on time. بچه ها تکرار کنید در قسمت کامنت بنویسید برای تکرار دوبارتون در دفترچه یادداشتتون و اگر میخواید نیتیو لایک صحبت بکنید باید تکرار کنید بچه ها جدی بگیرید تکرار کردن رو ما در این درس ها گام به گام مرحله به مرحله برای شما بیان میکنیم تا با هم پیش بریم با هم یاد بگیریم و در نهایت باید صدای خودتون رو ضبط کنید ببینید آیا میتونید به همین روونی که داریم بیان میکنیم در انتهای جملات میتونید بیان کنید یا نه اگر نه اشکالی نداره برگردید دوباره این کار رو انجام بدید این کلاس تمرینیه این فیلم آموزشیه باید باهاش طبق روش تمرین کنید I assure you that I will be there on time I assure you that I will be there on time. I assure you that I will be there on time. I assure you that I will be there on time. Believe me, I won't make you disappointed. Believe me, I won't make you disappointed. Believe me یعنی منو باور کن، حرفمو باور کن. چقدر عبارت ها چقدر جملات کاربردی رو داریم تقدیم میکنیم اینا روزمره استفاده میشن ها Believe me باورم کن حرفم رو باور کن I won't make you disappointed Make someone یا make فردی disappointed یعنی فردی رو ناامید کنی از یه کاری ناامیدش کنی از خودت مثلا ناامیدش کنی I won't مخفف I will not I won't make you disappointed من ناامیدت نخواهم کرد Believe me باورم کن Believe me I won't make you disappointed Believe me, I won't make you disappointed. Believe me, I won't make you disappointed. Believe me, I won't make you disappointed. Trust me, I can do it. Trust me, I can do it. trust یعنی اطمینان کردن یا اعتماد کردن trust me به من اعتماد کن به من اطمینان داشته باش بچه تلفظش تراست نیست تراست تراست بین T و R صدایی نیست ما هم صدایی اضافه نمی کنیم Trust me به من اعتماد کن Trust me I can do it من میتونم انجامش بدم ما هم به شما می کنیم. به شما اعتماد داریم به شما اطمینان داریم که میتونید انجامش بدید با تمرین این درس بدون شک میتونید جملاتش رو تکرار کنید We trust you ما به شما اطمینان داریم Trust me I can do it به من اعتماد کن من می توانم انجامش دهم Trust me, I can do it. Trust me, I can do it. Trust me, I can do it. Trust me, I can do it. خب تا اینجا یاد گرفتیم که چطور قول بدیم چطور بیان کنیم جملاتی که برای قول دادن استفاده میشن حالا میخوایم در پاسخ به قول دادن ببینیم که چه میتونیم بگیم یا چه ممکنه بشنویم اولین عبارت و بسیار پرکاربرده و بلدید تلفظش رو هم که قبلا بارها گفتیم باز هم میگیم TH در فنک زبون پشت یا زیر نیش دندون بالا سعی میکنید بگید سه مثلا سه سپاس th, th, thank you thank you یعنی سپاس مشخصه پس در ادامه باز هم عبارتهای دیگری رو کار خواهیم کرد ببینیم که در پاسخ به قول دادن دیگران چقدر میتونیم معدب باشیم چقدر میتونیم تشکر کنیم ازشون یا قدردانی کنیم از قول دادنشون thank you thank you thank you I believe you I believe you من باورت دارم قبلا چی گفتیم برای قول دادن؟ گفتیم believe me منو باور کن حرفمو باور کن حالا در پاسخ میگه I believe you من باورت دارم همونطور که we believe you ما به شما باور داریم و ما شما رو باور داریم حرفاتون رو قبول داریم که میدونیم و مطمئنیم که با تمرین کردن میتونید بسیار سریع و بسیار موثر پیش برید I believe you باورت دارم I believe you I believe you. I believe you. I believe you. All right, keep your promise. All right, keep your promise. All right یعنی بسیار خوب خیلی عالی بچه ها چرا بعضیا نمیتونن درست تلفظ کنن دلیلش اینه که R در انگلیسی رو درست تلفظ نمیکنن مثلا اگر شما بخواید ایرانیزه یا به صورت فارسی با تلفظ فارسی یا با لحجه فارسی all right رو تلفظ کنید اینجوری میشه all right all right اما اگر آر انگلیسی رو درست تلفظ کنید یعنی زبونتون رو جمع کنید نزدیک سقف دهان یعنی میشه آر آر right right right به هم وصل میشه خیلی قشنگ تلفظ میتونید بکنید right بسیار خوب keep your promise keep یعنی حفظ کردن نگه داشتن promise یعنی قول keep your promise یعنی قولت رو نگه دار و در فارسی میگیم روی قولت بمون یا روی قولت باش All right keep your promise بسیار خوب روی قولت باش All right keep your promise All right, keep your promise. All right, keep your promise. All right, keep your promise. I hope you will keep your words. I hope you will keep your words. I hope یعنی من امیدوارم You will keep تو نگه خواهی داشت تو حفظ خواهی کرد Keep words یعنی روی حرف بودن یک عبارت دیگه برای روی حرف بودن یا روی قول بودن I hope you will keep your words امیدوارم که روی حرفت خواهی بود و در فارسی میگیم امیدوارم که روی حرفت باشی یا روی حرفت بمونی I hope you will keep your words I hope you will keep your words. I hope you will keep your words. I hope you will keep your words. Just let the time answer it. Just let the time answer it. Just یعنی فقط let the time اجازه بده زمان answer it بهش پاسخ بده یک عبارت و یک اصطلاح کاربردی بسیار عالی دیگه let the time answer it بذار زمان مشخص بکنه بذار گذر زمان نشون بده که چه اتفاقی میفته حالا این فرقش چیه این عبارت با عبارت های قبلی فرقش اینه که شما یه مقدار به قول طرف مطمئن نیستید سابقش خیلی خوب نیست خیلی روی قولش نمیمونه میتونید از این عبارت استفاده بکنید just let the time answer it فقط بذار گذر زمان مشخصش کنه گذر زمان معلوم میکنه که تو روی حرفت میمونی یا نه البته حواستون دیگه خودتون هست که از کدوم استفاده بکنید و در چه موقعیت هایی Just let the time answer it Just let the time answer it Just let the time answer it Just let the time answer it خدا قوت جملات بسیار کاربردی برای قول دادن با عبارتهای مختلف رو یاد گرفتیم همچنین برای پاسخ دادن به قول عبارتهای متفاوت و کاربردی دیگری رو هم مرور کردیم بچه ها قبلا گفتیم روش رو دارید میبینید طبق روش تمرین کنید لطفا تا نتیجه بسیار خوبی از تمرینتون و وقتی که میگذارید بگیرید و بتونید موثر و مفید بیاموزید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان آرزوی تندرستی و خورسندی و شادکامی داریم براتون در هر کجای دنیا که هستید